on a besoin de ta pour se sanctifier. On a besoin de ta pour vivre ta parole. On a besoin de ta pour se sanctifier. De ta pour prêcher l'évangile. Oh, pour élever ton nom. Oh, pour exalter Yahweh. délivrer des vies, pour chasser les démons. Oh, pour magnifier ton nom, oh, pour glorifier ton nom. side.